那么心不在焉，时而不在其，时而不知其味。你的心在股票上，心在刚才公司的业务上，心在外面胡思乱想，没有安置在胃，所以是你吃啥啥不香，没有安置在自己的体内吃啥啥不香，这就叫心不在焉。你们练了这么久，居然涌泉没反应，夏步强没反应。 这是什么？心不在焉。给你们一个开个病方，这叫丢魂落魄症，魂不守舍嘛，魂不守舍，魂神魂魄都不在体内，都在外面逃逸着，逃逸着。你把自己的房子给丢了，你的宅舍魂魄宅于肝，魂宅于肝，以肝为家；魄宅于肺，以肺为家。 啊，心神以心脏为家，肺神以肺为家，他有宅舍，他要回到家，他要有通道，叫通利道路无周修，他有通道，通道都堵着，高速公路堵车，他进不去，进不去他不回，他不回去了。我这个参与抢救了几个车祸病人，啊。 这个这个一看不行了，这是，但是这个还有机会救，就把他魂魄给拘拘回去了，魂魄拘回去了，因为你练到一个层次，你的体内的那个形，体内的那个神，可以跟外神沟通的，就是人有神通，不是肉体有神通，这对肉有啥神通？是你体内有神，有神，有身内神。 能够出体了，叫身外身，这是张卜生。身外还有个张卜生，他就能跟人沟通，就能跟他的魂魄神沟通。你回去吧，你老婆孩子都找你呢，你别死了。哦，好，把他找齐了，三个魂找齐了，七个魄找齐了，说你回去吧。然后他们就在外面转呐，转呐，转呐，不回去。我说你为什么不回去？哎呀，这个你看我的脑壳里还是全是血呢，淤着呢。 于是这个通道神路不通，神路不通，神要有神路才得才行啊。气有气路，神有神路，血有血路啊，人有人路，鬼有鬼路啊，不是？这是这是都是有通道的吗？师傅没办法，神路不通。然后我就赶紧给他家属说，我说赶紧让医生给他抽血，这个这个左脑血瘀啊，这个瘀住了。 然后家属跟医生祷告，说：“哎呀，你救救我丈夫吧！这个，你看，师傅说能救，医生说他能救，让他救，我救不了。我看他死了，这不给救。那你这不给救，神路不通，血路不通，气路不通，这人怎么活过来啊？所以说就救不了了，啊，就救不了了。所以说我们有很多冤死鬼。” 为什么叫冤死鬼？就明明能救的人，能救的人，你医生听人家的话，你给他抽抽血，那血块淤着呢，血一抽，然后不压迫气路，不压迫血路，然后再把血给他止了，这面他的魂魄，这个在头七天都有机会救他，就是那你你配合，为什么以前叫道医学？这这个人死没死？还没死呢。 死是什么死？死是神不能再回来了，叫死。今天说没有呼吸、没有心跳就是死，这是西医吗？西医这百分之四的死亡证明就是心跳没有、呼吸没有，停止抢救不救了啊。然后这个神医一看有救，赶紧把那儿弄一弄，把这儿弄一弄，把这个道路给他清了，然后浑身入体了，活过来了。 好，就得配合百分之四，跟百分之九十六的配合才有机会救人呢。啊，所以是我们今天很多冤死鬼啊，就是本来还有救，结果没救，冤死鬼他要干什么呢？他要报仇，做吊死鬼儿，做这个找替身，啊，说是一个撞车的地方，过几天又撞死一个，为什么他要找替身？找替身以后，他作恶多端。 他就能够去把阳身体的阳气都败光了，因为他是害死个人呢。 <laughs> 这个最大这败光了他的德，败光了身上的阳气。哎，他就能下去地府转世轮回。哪怕是到地狱的，还有转世轮回的机会啊。啊，你不下地狱的话，你不下这个阎王殿，你只在阴阳间的这个恶鬼道、凶恶的恶鬼道，他永世不得转世啊。 哦，我们超度过程中，几千年的都还在呀，不要说几百、几百年多了去，几千年的他这个横死的，没人帮他们，他们还在阴间受苦呢。